Ooh. दूसरा लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए अब लॉकडाउन किया <clears throat> father. DJ Lallu. हराती गोरी मैं हंसी हंसी तो आ दे दे मोला माया दे दे तवज्जो चाहूंगा आपसे इरशाद मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे समझो चाहूंगा ये दिल की बात है आप लिए बात है अच्छा, अच्छा। मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे तेरी नजर की बिल्ली मेरे दिल पे गिर गई रे